السلام عليكم انا محمد ابو غالب بشتغل مدرب كمبيوتر للمكفوفين مركز نور البصيره جامعه سوهاج انا بشتغل في صعيدي Geeks مدير برنامج تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه تقنيا دور البرنامج دوت التوعيه بقضيه الاشخاص ذوي الاعاقه بحيث ان احنا نحاول نوصل لاكبر عدد من الاشخاص ذوي الاعاقه في الصعيد و نعرفهم الادوات التقنيه او التقنيات المساعده وخلق آه، مجتمع من ذوي الاعاقه عموما في الصعيد والمناصرين للقضيه ديت بحيث ان احنا نقدر نشتغل على الهدف العام اهلا وسهلا بيكم في سعر جيكس النهارده هتكلم معاكم شويه عن قارئ الشاشه ودوره واهميته وهو عباره عن ايه قرية شاشة هو عبارة عن برنامج عادي خالص مهمة البرنامج دوت إن هو بيحول النص لكلام مسموع عشان أقدر أتعامل بيه مع الكمبيوتر أو تليفونات بكافة أنواعها أو تابلتس قارئ الشاشة بيشتغل بحاجة اسمها speech engine أو آلة نطق آه، دي علشان بتكون آه، اصح شويه او او ادق لغويا وبتدعم لغات مش مدعومه في قارئات في بعض قارئات الشاشه قارئات الشاشه بالنسبه للنظام Windows مثلا هي كتير في منها المجاني وفي منها المدفوع في فيه فلوس بشكل عام لو لو احنا حبينا نشوف الموضوع ده بيمشي ازاي عندنا هنا مثلا لو حبيت اروح على ال desktop. نزل فايرفوكس ده طبعا Firefox ايتونز iTunes, برنامج الايتونز Recycle Bin, سيف اللغة العربية Network, النتورك This PC, نعمل كده مثلا M, Mozilla Firefox, فايرفوكس Mozilla Firefox Busy, About the combo box collapsed has autocomplete editable, blank. Navigation toolbar toolbar, search or enter address combo box collapsed editable, blank. SoundCloud, listen to music busy. انا كده دخلت فتحت الساوند كلاود موقع ساوند كلاود Clickable banner landmark, clickable search landmark, clickable تمام هعمل كده سيرش عن اي حاجه مثلا Arabic Egypt Arab ميم و عين و دال واو مسافة عقل لا أعرف لم لم يبني الحليم الفاء غ حافظ Your stream on SoundCloud document Mainland marks of language English with 11 items clickable clickable play button Link had to play عبد الحليم حافظ قرية دهنشان Link had to again Button play ديزاين اند اد اند كليكابل كليكابل بلينك عمل بلينك موعود عبد الحليم حافظ عبد زنك عمل بلينك بلاي انا كده دخلت الساوند كلاود وفتحت الكلاود دي كمان بناء على الشيخ اللي انا عاوزه بالشكل ده آه، ده ده دور قارئ الشاشة ودي الفكره منه ان هو باختصار شديد جدا بيبقى عين الشخص الكفيف على الديفايسز المختلفه او الاجهزه المختلفه وبكده تكون انتهت حلقتنا آه، كنت سعيد وانا معاكم اشوفكم الحلقه الجايه وقبل ما امشي ما تنسوش لايك وشير للفيديو السلام عليكم